सो हेलो व्हाट्सअप गाइस कैसे हो आप सभी देखो welcome back to another video आज हम फिर से खेलने जा रहे हैं बी जी एम आई तो जैसे कल हमने बताया था ये रॉयल पास का गिवे करते हैं तो आज का रॉयल पास का विनर है आपको बताते हैं तो जैसे कि आप देख सकते हैं इसने रॉयल पास विन किया है तो आप अगर आप भी जीतना चाहते हैं रॉयल पास तो इस वीडियो कर दे लाइक चैनल कर दे सब्सक्राइब बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दे ताकि हमारे आने वाली हर नोटिफिकेशन वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिल पहुँच सके सबसे पहले तो चलिए इस वीडियो को आप बिना देरी के शुरू करते हैं चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ Name set in a virtual world and does not represent real life. Please play in moderation, take frequent breaks, and play responsibly. Reloading. Team match, let's go. team has scored for the first time! Target down! Cover me! Reloading! रुको जरा सबर करो बोला धक्का मुक्की नहीं Choco! Sai! Sai! Sai! Sai! Tá, tá Team victory!